la mejor clasificación de su historia. El QS World University Ranking sitúa a la Universidad Politécnica de Valencia en la posición 310 del mundo, un dato que mejora en 63 posiciones el mejor resultado obtenido hasta la fecha por la UPV en la clasificación del año pasado. El ranking QS es de los tres rankings que más prestigio tienen a nivel eh, académico y hemos sacado pues, el, mejor resultado hasta ahora, desde el año 2004, que este ranking está midiendo, eh, evaluando universidades, y hemos mejorado en 63 posiciones, la 310, eh, vamos, en las 300 mejores universidades del mundo, pues es un resultado magnífico. Quacarelli Simons es una empresa británica especializada en educación que anualmente elabora un ranking mundial de universidades. En la edición de este año, la UPV es la única universidad de la comunidad valenciana posicionada entre las 500 mejores del mundo. Asimismo, según los indicadores baremados, destaca especialmente en la ratio de profesores por alumno, donde figura en el top 200 global, concretamente en el puesto 126 algo que para el rector es posible gracias al trabajo de toda la comunidad universitaria, a pesar de la falta de apoyo económico en comparación con otras entidades académicas de la clasificación. Que la comunidad universitaria pues trabaja bien, está trabajando muy bien eh, y, como siempre lo importante en estos rankings y evaluaciones es la, tendencia, mantenerse en estas buenas posiciones, que no es fácil, eh, porque no tenemos los recursos que con las los que competimos. A nivel nacional, el QS World University Ranking sitúa a la UPV en novena posición general, la misma que el año pasado. Solo 25 universidades españolas están presentes en esta clasificación internacional. Además, figura entre las más destacadas del país en cuanto a reputación empresarial, académica y número de estudiantes internacionales.